Gemeinde, äh, also die Gemeindevertreter, also ich und die Bediensteten da ein Flugblatt vorbereiten, wo quasi eine Skizze oben ist, die Kostenschätzung kurz erklärt wird, kurz erklärt wird, was wird es dann wirklich im Jahr 2021 circa kosten und die Fragestellung vorbereitet, dann würden wir dieses Flugblatt an alle Fraktionsführer ausschicken, die würden das in ihrer Fraktion abstimmen. Wenn die Fragestellung so passt, dann würde ich die Rückantworten abwarten, einarbeiten und würde es nochmal ausschicken mit der endgültigen Version. Und wenn ich dann von allen vier Fraktionen ein Okay habe, dann würde ich es so an die Bevölkerung verteilen. Jetzt aber eine Frage, muss da jetzt wahrscheinlich schauen, was man sein. Hm? Ist dabei? Ja. Für beide oder für andere? War dabei. Äh, Fluglich 80.000, das haben wir für beide Trainingsplatz. 80.000 wird also es nicht ausgehen. Achso, das steht beim Trainingsplatz. Warte mal, Trainingsplatz steht Fluglich und steht. Okay, mal das von jetzt noch eine Seite. Ich werde das hinterfragen bis zur Flugplanerstellung. Wir werden es nochmal ausschicken aber wenn es dazu Fragen gibt. Ich habe ja eigentlich Aber Stefan, es ist schon so, weil Wäre das nicht ein Thema für den Informationsausschuss? Dieses, wäre das nicht ein Thema für den Informationsausschuss, dieses zu Marke? Ja, das ist eine Idee. Wenn ihr das, wenn ihr das, wenn ihr das gut... Jetzt hängen wir ab, oder? Einordnet und ausgenützt. Ja, der steht, wenn ihr wollt, dann kann der, Aus der Informationsausschuss behandeln oder der Sportausschuss. Aber ich würde vorschlagen, machen wir es über den kurzen Weg der Fraktionsführer. Ja. Ist das für alle okay? Ja, ich bin nach wie vor der Meinung, dass es keine Befragung oder so braucht für das Thema. Ja, wir vergeben uns damit. Wir sind ja, aber mal, wir sind ja nicht prinzipiell gegen das Projekt, nein. Ja. Prinzipiell nicht. Ich weiß, wie man das aber, ist. Ja. ja. Haben Sie ja. Die, die, Pläne schon gesehen? Ich glaube, ich glaube auch nicht, dass das die Preise ganz passen. Muss ich sagen. Ich zweifle. Das ist schon gesehen. Ich muss mich auf die Kosten stellen. Das macht ja natürlich auch schon ein bisschen. Ja, aber fest angelegt hast du nicht auf die 5,2. Wie viel glaubst du, dass es wird? Ich glaube, es wird nur eineinhalb dazukommen. Du musst ja, du musst ja die Grundstücke auch dazu rechnen. Ne? Die, ja, die Grundstücke, also das muss ja, man ja, ja, den, das sind ja da nicht Die Grundstücke haben wir ja zum Teil schon gekauft, die Grundstücke ja, kommen auch dazu. Aber halt zur Gesamtsumme. Die Gesamtsumme muss die Grundstücke dazu rechnen, da habe ich jetzt, bis jetzt gute Vereinbarungen zu natürlich nicht ganz landwirtschaftlichen Weisen, aber die beschließen wir im Einzelfall da und ich hoffe natürlich, dass wir bis zum Jahr 2021 die Grundstücke aus den normalen budgetären Mitteln bestreiten können. Das sind natürlich die reinen Baukosten. Wie gesagt, wir arbeiten ja insgesamt sehr gut, alle gemeinsam da. Aber wir haben wir die Einnahmesituation. nur die Herstellungskosten von einem Dann werde ich dann. Ich brauche natürlich so eine Gesamtkostenschätzung, sagen wir jetzt einmal so. Ja, äh, die, die Grundstückskosten. Dann werde ich das im Flugblattentwurf, den ihr kriegt, noch einmal aufschlüsseln und werde die Grundstückskosten auch. Das können wir extra aufschlüsseln, das kann ja. man ja. ja, okay. Aber man hat halt. Werden wir, werden wir vorbereitet. Ungefähr. Ja. Ungefähr. Ungefähr. Bauabschnitt. 1, 2, 3 plus Grundstückskosten. Schon bezahlte, noch zu bezahlende. Die Frage ist, warum sollen Kosten dabei sein? Mhm. Warum sollen die Kosten dabei stehen? Welche Kosten? Der Sportplatz. Der Sportplatz, ja, das ist die Frage, das weiß ich nicht. Das ist natürlich jetzt, das ist, weil das das Hauptanliegen ist. Das schon, aber die Kosten sind variabel. Je länger das dauert, desto teurer wird es werden. Oder desto billiger wird es werden. Das ist klar. Das heißt, das sind Momentaufnahmen, die nichts über tatsächliche Kosten aussagen. Billiger wird es nicht, das wissen wir nicht. Ne? Ja, wer weiß das? Vielleicht gibt es einen Krösus, ne? Der ich spiele jede Woche mit lauter, dass ich den Sportplatz selber zahlen kann, aber ich kann <laughs> Möchtest du das Stefan Hemmerich Stadion haben? Wenn ihr einen Euro Millionen Dexbomb macht, dann da ist. <laughs> Ah. Ja gut, also ich ja, aber sollte, müsste nicht reichen als Umsatzinformation, das, so könnte es ausschauen. So könnte es ausschauen und es ist mit über, ich, ich würde die Kosten nicht detailliert aufführen am Flugplatz, sondern ich würde sagen, wir gehen von einer Gesamtsumme detailliert aus. Detailliert brauchen wir es natürlich nicht, aber wenn man sagt, Gesamtsumme ich unterbrechen, ja. aber wenn ich sage, was weiß ich, Grundstückskosten so und so viel, geschätzte Herstellungskosten der Powerplant so und so viel, ich würde Nein, ich nicht, das Ganze. Nein, ich würde die Grundstückskosten gar nicht reinnehmen, und zwar aus dem Grund, dass du dann wahrscheinlich Bedürfnisse weg, äh, wächst bei Leuten, die eventuell wieder was an die Gemeinde verkaufen. Ja, aber oder? es gehört, jetzt gehört so die Kosten dazu, was das Spaß sein Ich würde nur Gesamtkosten. Oder wir schreiben Gesamtkosten. Ja, genau. Also ich bitte darum, dass wir uns, das können wir heute geeinigen, es werden sich dann ungefähr. Also sagen, Gesamtkosten geschätzt mit, was weiß ich, Yes. das Ganze kommt eh sowieso an die Öffentlichkeit, dass da ein Video drüber gibt. Ah, <laughs> das heißt, das heißt äh, ich, ich werde sagen 6 Millionen, wir werden 6 Millionen aufs Flugblatt schreiben und ich werde dann nur ergänzen, erwartete Einnahmen aus dem Verkauf des jetzigen Sportplatz, Fördersumme, dass man ungefähr weiß, von die 6 Millionen bleiben 3 Millionen tatsächlicher Finanzierungsbedarf für die Gemeinde übrig. Ja, was, mir, was mir wichtig ist, ist halt, dass in dem Flugblatt steht, warum das notwendig ist. Das, Nein, das, das werden wir dezidiert herausarbeiten, dass man oben nicht spülen darf. Ja, das, ist, das ist klar. Weil ihr kriegt das alle Fraktionsführer nochmal und ihr kriegt es dann auch um Zeit oder so zum Rückmelden und dann werde ich es nochmal ausschicken, wenn ich alle Änderungsvorschläge eingearbeitet habe. Ist das eine Vorgehensweise, mit der ihr einverstanden seid? Darf ich nur fragen, ja. passt nicht, wenn, wenn ein Budget oder so irgendein mit Gold zu tun hat, dass das nicht öffentlich sein darf? Da wäre was bestimmt. Ja. Das ist schon beschließen. Was ist denn? Okay. Na? Jetzt haben wir, haben wir Einzelpersonen, wir haben jetzt einen Hochkauf oder so. Hochkauf geht, aber da geht es ja mal Gesamtschicht, kann man eh nicht äh, Ja, Sind alle mit der Vorgehensweise einverstanden? Müssen wir das jetzt, können wir das beschließen? Oder? Dann stelle ich den Antrag mit der soeben vorgeschlagenen Vorgehensweise. Ich hätte eins ohne Kosten. Der Tisch. Aber das ist halt auch ja. äh, genau das, was ihr nicht wollt. Also ja. das, was ihr wollt. So. Ja, so. Ja, ja. Ey, eh, also nochmal, ich stelle den Antrag, dass die von seitens der äh, ja, Verwaltung ein Flugblatt geschaltet wird. ja, nein. Ja, ich muss aber informieren, warum das, ja, das ist ja. Okay, ich probiere es zusammenzufassen. Ich probiere es in einem Antrag zusammenzufassen. Schwimmen darf und und und, weil das ausweichen können muss, man muss Kirchen und keine Ahnung. So wie alles angestellt. Warum spielen die Kosten der Rolle zu stehen? Das ist das Hauptamt eigentlich. Das ist wurscht. Du kannst das bitte in deiner. Naja, aber wenn ich sage, ich brauche ein Sportzentrum. Ich brauche ein Sportzentrum. Ja, weil. Oder die Gemeinde braucht ein Sportzentrum für Worte man dann, wenn ich die Kosten aufschlüssel und das an die Bevölkerung weitergibt, das ist dann so 6 Millionen. Die Argumentation also war das, darf ich kurz aus der letzten Gemeinderatssitzung zitieren, warum also die FPÖ den Antrag gestellt hat, die FPÖ hat den Antrag gestellt, weil sie gesagt hat, dass sie von verschiedenen Teilen der Bevölkerung angesprochen worden ist, dass sie glaubt, dass, also dass Personen im Ort da sind, die glauben, dass wir uns mit so einer großen Investition bei der angespannten Finanzlage übernehmen würden. Und das war der Grund für diesen Antrag des letzten Mal. Wir haben das letzte Mal dann wegverhandelt, diese äh, Volksbefragung, die die FPÖ in den hat, darauf hat die FPÖ verzichtet. Äh, und wir haben uns geeinigt, dass wir einen Flugplatz machen. Und jetzt würde mein Antrag folgendermaßen lauten, ich stelle den Antrag, dass die Gemeindeverwaltung mit mir gemeinsam ein Flugblatt erstellt in diesem, jetzt kann ich den aber, ja, ja, genau. Äh, ein Flugblatt erstellt, in dem einerseits eine eine grobe Projektbeschreibung eine, mit einem Plan, eine äh, Grobdarstellung der Kosten inklusive der zu duplierenden Gelder für den alten Sportplatz, einer Darstellung, warum der alte Sportplatz nicht äh, weiter bespielbar ist, äh, vorgegeben wird mit einer Fragestellung, äh, ob die Libere Bevölkerung mit diesem Vorhaben einverstanden ist und die Möglichkeiten darauf zu antworten. Dieses Flugblatt wird vorab an alle Fraktionsvorsitzenden versendet und nach einer Woche Rückmeldungszeit die, geänderten, die Änderungsvorschläge eingearbeitet und das Flugblatt zur Endfreigabe noch einmal an die Fraktionsvorsitzenden ausgesendet. Erst wenn das Okay aller Fraktionsvorsitzenden vorhanden ist, äh, wird das Flugblatt in der dann endgültigen Form an die Bewohnerbevölkerung verteilt und in der anschließenden Gemeinderatssitzung äh, das Ergebnis präsentiert und darüber über eine weitere Vorgehensweise im Punkt des Sportplatz beraten. Wer damit einverstanden ist, bitte um Zeichen zustimmen. Gegenstimmen? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Gegenstimmen. Äh, Hast du die Namen? Ja, ich glaube, Clemens Holger gibt es den Namen. Stimmenthaltung ist dann der Josef. Und die, die, Gegenstimmen waren jetzt die Monika, die Ilse, der Simon, äh, äh, sorry, Joachim. Joachim. Joachim, äh, ja, Helene. Helene, danke. Unser, unser Heimat. Waren die Gegenstimmen. Damit ist der Antrag mehrheitlich angenommen. Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 11, der letzte äh, Tagesordnungspunkt im öffentlichen Teil. Das ist eine Resolution von den Grünen und der Herr aus 10 haben ah, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Tagesordnungspunkt 10, das war schon zu weit. Äh, Erweiterung. Info überhaupt. Ich habe da hab das schon vorher gesagt, das ist dieser Fördervertrag, der uns schon seit dem Herbst vorliegt und eigentlich schon beschlossen wird. Wir werden müssen. Wir haben den zurückgehalten, deswegen, weil wir uns weil angedroht worden ist, dass die Kindergartenbeförderung nicht der Teil der Förderung ist. Das heißt, wir hätten dann eines der Hauptargumente, warum wir damals auf der, auf der Schulbus zur Verfügungstellung auf das Gust umgestiegen sind, vor allem hinterfragt worden von der FPÖ zu rechts und in dem Fall äh, hätten wir dann verloren und wir hätten Zusatzkosten gehabt in der Höhe von dem, was uns das ursprünglich gekostet hätte. Das wäre nicht nachvollziehbar und für meine auch sehr ungerecht gewesen, weil nämlich, wenn man sich das Gustmodell in der Fördervariante anschaut, kostet das Gustmobil weniger, umso mehr Leute mitfahren. Gerade die Kindergartenfahrten, wo ich eine Besetzungskraft habe von drei, vier Kindern auf einmal, ist diese Fahrt, die weder der Gemeinde noch dem Land zusätzliche Kosten verursacht, weil sie eben voll bezahlt ist, weil dadurch das ein höherer Besetzungsgrad ist. Wir sind die Gemeinde mit dem höchsten Anteil an Kindergartenfahrten. Wir haben in Jänner 271 Kindergartenfahrten gehabt. Also das ist wirklich ein Wahnsinns gute Annahme. Ich glaube vor allem, das war auch, glaube ich, eines der Argumente, wenn der Landesrat nicht folgen hat können, das ist die Chance, die ich die nächste Generation von Kindern dazu bewege, auf das Zweitauto, vielleicht sogar auf das Erstauto zu verzichten, weil die von klein auf gewohnt sind, mit dem Mikro-EV als Verkehrsmittel und Zubringer zum nächsten höheren öffentlichen Verkehr zu leben und sich daran zu gewöhnen. Etwas, was für uns, die wir noch mit Auto aufgewachsen sind, schwer ist, wird dadurch an die nächste, von kleiner, von die nächste Generation herangeführt. Äh, Vorige Woche ist ein Anruf gekommen vom Landesrat Lang, dass Sie das akzeptiert. Das wird nicht aufgrund unserer Besprechung gewesen sein, sondern das Fußprofil soll ja ausgeweitet werden auf äh, die Bezirke der Schlanzberg und Leibniz. Und dort, wo es halt auch die große Angst gegeben ist, der Kindergartenbus nicht finden möglich abzuwickeln, weil das System hätte die Uhr nicht mitgemacht. Also das ist uns auch zu Gute gekommen. Und noch nicht geklärt ist, ist leider der komplette freie Verkehr innerhalb des Ortsgebietes. Das ist mir gut aufgefallen, da bin ich noch dran, das zu regeln. Aber jetzt ist aber das Großteil möglich und wenn wir den Vertrag nicht beschließen, kriegen wir Orca-Förderung. Deswegen finde ich gut, dass wir diesen Fördervertrag beschließen, weil sonst kriegen wir nichts. Äh, Gibt es dazu eine Frage? Ich stelle den Antrag der Gemeinderat möge den vorliegenden Förderungsvertrag zwischen dem Land Steiermark, Abteilung 16 und der Marktgemeinde Ligo äh, genehmigen. Wenn du so lieb bittest, bitte ich um eine Zeichen Wenn du so lieb bittest. Ja, Gegenstimmen, Enthaltungen. Danke, ist einstimmig angenommen. Jetzt kommen wir zum Tagesordnungspunkt 11, die Resolution an die Bundesregierung von den Grünen. von ich darf die Ewi bitten. Ja, das muss ich auch so lieb bitten, gell? Kann ich das überhaupt? Musst du üben. Also verstehen wir uns ganz ähm, besser. Bitte, habt ein Ohr, bitte. Wir haben zwei. Wir haben zwei. Beide eure Ohren. Ja. Ähm, es geht, also es ist ein, ein Punkt, der die Wirtschaft betrifft, aber auch Asylwerbende. Äh, sie sollen die Möglichkeit haben, wenn sie eine Lehre in einem Mangelberuf ergriffen haben, also, also, also ähm, eine Lehre angehen dürfen, dass, dass sie diese auch fertig machen können. In Deutschland läuft das wunderbar. Ich habe euch diesen Antrag geschickt. Ich weiß nicht, ob Sie ihn weitergeschickt oder schon vorher. Ja, nein, nein, nein, okay. Aber jetzt ist meine Frage, wieso sollte er nicht fertig werden dürfen? Ja, darf ich dazu was sagen? Es ist jetzt, jetzt nicht so, dass die, dass die Abschiebungsbedingungen, das ist glaube ich das, was du meinst, dann verschärft worden, sodass zum Beispiel, wenn der, wenn der, es geht ja darum, dass in einem Mangelberuf jemand einen Lehrberuf beginnen darf, der quasi noch nicht den Asylstatus hat. Das heißt, er hat noch keine Genehmigung, dass überhaupt da sein Asylverfahren betroffen wird, also in einem anderen Land das behandelt werden muss und es ist noch nicht in Aussicht, dass das positiv beschieden wird. Das heißt, der darf den Beruf anfangen und erst irgendwann einmal später entscheidet sich, ob der ein Bleigerecht bekommt, in welcher äh, asylrechtlichen Status auch immer. Und sollte das unter der Laufzeit der Lehre passieren, dann könnte er mittendrin auch zum Beispiel abgeschoben werden nach, in, wie es jetzt oft vorkommt, nach Kroatien, weil dort das erste Aufbruchsland war, oder überhaupt, weil die Fluchtgründe wegfallen in sein Heimatland. Diese Sache, und jetzt darf ich dann gleich anschließen, wenn ich darf, für die Meinung der, der ÖVP, obwohl ich nicht bestimmen darf, äh, hatte, hätte einen Sinn gehabt in der Hoch, in der Hoch, sagen wir, vor, ein vor, vor eineinhalb mhm. Jahren, auf, der, auf 2015, auf der, am Hochstand der Fluchtbewegung, wo es wirklich schwer war. Im Moment, wo die Flüchtlingszahlen rückläufig sind, äh, sind wir der Meinung, dass, die, dass das einen weiteren Pull-Effekt erzeugen könnte, indem ich eben sage, wenn ich es geschafft habe, dass ich nach Österreich komme, dann brauche ich nur schauen, dass ich einen Mangelberuf, einen Lehrberuf anstrebe.